пружинада деформация кубулушун изилдейли пружинанын аягын чоелу пружина чоюлуп баштаганын көрүп турасыз пружина бир аздан соң деформацияланат күч колдонулган чекитке канчалык жакын болсо ошончолук деформация чоң анткени серпилгич күчү пружинанын көп бөлүгүнүн ылдамдануусун камсыз кылат башка бөлүгүнө канчалык жакын болсо ошончо деформация аз анткени серпилгич күчү пружинанын аз бөлүгүнүн ылдамдануусун камсыз кылат